Все, здравствуйте. Когда-то я сам приехал во Флориду, и... Если бы я не занимался кондиционером, я бы никогда в жизни не знал бы тоже, что творится с нашим, с моим кондиционером в квартире, в которой я живу, и что там вообще происходит. Поэтому я бы хотел с вами чуть-чуть поделиться тем, что происходит в вашем кондиционере на сегодняшний день. Кто там живет, кто там заводится и почему заводится, и, по, в принципе, по чьей вине. А вина, конечно же, наша. Как говорится, человек имеет свойство что-то забыть. Я буду говорить сейчас про то, что фильтра многие не чистят 80%. Фильтра не чистятся. Мы приезжаем на объекты и просто кондиционеры грязные, в хлам. Это все фотографии из Майами. Начнем с самого начала, и я покажу, как выглядит фильтр, чтобы вы просто понимали, как он выглядит, если кто-то не знает вдруг, чтобы вас, чтобы вы дышали каким-то воздухом, не с бактериями, не грязным воздухом. Где же нам найти? Вот у меня папочка чисто кондиционером. Вот он, внутренний блок кондиционера. Вот он фильтр. Он может стоять здесь, может стоять с этой стороны, может стоять здесь внизу. Также он может стоять, если у вас стоит кондиционер под потолком, он может стоять вот по такой решеткой. В потолке, если вы увидели решетку, значит там есть фильтр, его нужно менять. Меняется фильтр каждый месяц, если у вас есть животное, и вы убираете свою квартиру редко, то вам нужно менять фильтр два раза в месяц, то есть каждые две недели. И тогда вам не придется вызывать сервисную бригаду, чтобы отремонтировали ваш кондиционер, чтобы устранили течку воды, когда заливает соседей. Бывают всякие случаи. Если вы меняете фильтр, обычно они вот такие грязные фильтра, когда мы приезжаем и смотрим, что происходит, 80% люди просто даже 80% просто грязные фильтра. Ну, процентов 30 люди даже не знают, где фильтра стоят. Это внизу, под кондиционером. Поэтому после фильтра вся грязь попадает на койл, который стоит за фильтром. Вот этот койл в снятом состоянии, он уже обработан и ждет, чтобы его помыли. вообще грязный койл выглядит, это тоже грязный койл. Эта фотография не очень хорошо видно. Фотографию мы делаем для того, чтобы отправлять заказчику. Ну, возьмем вот этот сумасшедший грязный койл. Вот, тут все грязное, ничего живого места нет тем не менее, вот он пошел на мойку, что с него все выдавливается. Видите, как там все светлеет вот внутри. Иногда приходится койл клинером по три раза обрабатывать. И койл моется специальной машиной. Помпой наносится спрей. Спрей наносится помпой, потому что когда машины, есть функция машины, чтобы через машину его наносить, но спрей настолько сильный, что когда капли попадают на руки, ожоги проходят недели две Поэтому нужно быть очень осторожным. Тот спрей, которым мы пользуемся, его нельзя держать более 7 минут на койле, потому что, возможно, если кондиционер старый, возможно, будет утечка фреона. То есть вот фреон ходит по этим трубочкам, по вашему койлу, и где-то, когда он ржавый, сейчас покажу какую-нибудь фотографию. Вот, на этой фотографии Видите, он может начать пускать фреон. Тогда вам придется поменять койлы либо кондиционер. В большинстве случаев это все происходит, это вообще все происходит из-за того, что мы не моем фильтра. Вот эти все объекты, они из Майами, в Майами все это сфотографировалось для заказчиков, которые живут в других штатах, имеют здесь квартиры, они их сдают. Вот люди жили в этой квартире. Если посмотреть на эту фотографию, вот слайм, это бактерии, видите, вот оно висит на этом койле. А это внизу в поддоне, в который вода должна собираться, а здесь уже нет воды, там одна бактерия. После поддона она идет в дренаж, дренаж забивается, а это койлы вот эти, вот они мылись. Я думаю, что так будет видно хорошо. Вот. Вот они стали такие. А это оконный-кондиционер. Многие здесь снимают э, квартиры с оконными кондиционерами. И... И... Также мы, когда снимаем квартиру, мы... Многие не обращаем... Как там кондиционер? Дует с решеток, тогда дует. Вот кондиционер оконного типа. Чтобы его... Вот мы его сняли. Тут вообще, я не знаю, чистился ли этот кондиционер. Этому кондиционеру год. Чтобы помыть кондиционер, нужно разобрать его полностью. И оставить только компрессор и два койла. Надо снять моторы, потому что любое попадание в мотор оконного именно кондиционера воды, то больше там месяца они не ходят, их можно просто выбросить и покупать новый оконный кондиционер. Вот, на этом койле видно, что вот только чуть-чуть здесь чисто. А вот вентилятор, который полностью в плесени. Это плесень. В этой квартире жило, живет два маленьких ребенка. Это американская квартира. Американцы живут. Здесь есть и русские квартиры. Ну. Так, вот здесь очень большая ржавчина была на... И приходится мыть иногда вот так снизу. То есть подключается к дрейну. Вот этот девайс, который ставится для того, чтобы когда кондиционер забивается, вот дренажная труба пошла, она забилась, и у вас кондиционер в воде некуда идти, она, если нет вот этого девайса, она потечет вниз и затопит ваших соседей. Он обязательно должен стоять. А если он стоит, водичка здесь забилась, вода идет сюда, здесь поднялся поплавок, и все, кондиционер остановился, у вас ничего не потечет. То есть вы сохраните ваши деньги. Вот. Здесь вообще, я не знаю, тут мох уже пошел какой-то. Вот с таким приходится работать каждый третий объект, ребята. Обращайте внимание на кондиционеры, когда покупаете, снимаете квартиры, потому что это все стоит, стоит денег. Поменять его. Вот оно все. Это бактерия продается специальные подушки, которые можно положить в кондиционер, но это более работает для оконных кондиционеров, для центральных систем, вот это для таких систем. Э, нужно ставить ультрафиолетовую лампу. И когда есть два варианта помыть кондиционер, в нашем случае, когда снимаем испаритель, это стоит 250 долларов когда мы снимаем, это стоит 200 долларов. Но часто мы не рискуем, потому что вот это еще ржавчина. Это еще небольшая по сравнению с тем, что мы видим. И заказчик все равно говорит, давай вот будем снимать. Мне не нужна никакая гарантия на твою работу, но я хочу дышать свежим воздухом, и при этом не хочет меня система. Поэтому на свой страх и риск мы снимаем разные колы еще. Тут может быть вообще все полностью в ржавчине. Поэтому храните свое здоровье. Вот оно, есть видео, как моется. Эта машина специально разработана, другой нету, это самая лучшая, которая есть. Она не загибает ламели на вашем кондиционере, то есть они остаются ровные после мойки. Это с удлинителем работа производилась, а это уже с обычными насадками. Они тоже. Своего плана по наружный блок есть, есть по внутренний блок насадки. Если замять эти ламели, это будет еще хуже, чем грязный кондиционер. Вот что попадает в дренаж, когда забивается. Вот этот, почему забивается дренаж? Потому что там внутри собирается, опять же, вот эта каша. Если у вас нет плоскости, который я вам показывал, что вода течет и затопит ваших соседей. Еще внимание нужно обращать, э, когда вы в билдингах и у вас в потолке кондиционеры. Они могут быть не только в потолке. Как правильно вам объяснить, чтобы вы понимали. Один блок будет у вас на крыше, и весь дом будет подключен под этот один блок, либо под, под два блока. И вот у вас есть такие краны и в старых билдингах этим краном они по 40 лет не крутились, и они могут течь. На этой фотографии вы тоже можете видеть. Вот здесь это все, это бактерия, плесень, это все здесь. Поэтому берегите себя, меняйте фильтр вовремя, и будет у вас все хорошо. Это происходит мойка наружного блока, у кого свое, свой дом в Америке, Майами, либо где-то в окрестностях. Мы работаем в радиусе 37 миль. И если вы видите, что у вас грязный там, наружный либо внутренний блок, звоните, приедем, помоем. Наружный блок стоит помыть 100 долларов на сегодняшний день. Внутренний блок, если снимать койл, стоит 250, если не снимать, стоит 200 долларов. Поэтому все будет сделано профессионально. не будет у вас вот этих бактерий, которые находятся в ваших кондиционерах. Вот видите, какая ржавчина на кондиционере. Такие кондиционеры очень опасно трогать. То есть, если их мыть, мыть можно только по месту. Ну, я могу сказать, вот такая машина, которая есть у нас, она есть только, наверное, у 5% компании. Обычно вам придут, я не знаю, вот, вот этой белой помпы, которую мы наносим спрей. Вот, скорее всего, вам ей, ей будут полоскать, но это полный обман. Это ничего не выбивает. Койл имеет толщину где-то сантиметров 5-7, а то и больше. И это снимет просто верхний слой, и то это неправильная работа. Должна быть вот. Это последняя разработка, это лучшее все, что есть на рынке сегодня в Америке для моего, мойки койлов. Лучше всего, конечно, его снимать и мыть, но есть такие моменты, когда его просто ну, не, невозможно снять. Допустим, вот как на этой фотографии. Его не снимали, потому что он полностью ржавый. И здесь, кстати, если вы заметите, просто где должен стоять флосович, для того, чтобы водичка у вас не потекла вниз, который останавливает кондиционер, если вдруг забился дренаж. Его здесь нет. То есть, ну, это офисное, я помню, это офисное здание, поэтому здесь утечки не будет. Ну, если даже потечет, я имею в виду, не затопят соседи. То есть, когда выключается кондиционер, начинает работать вентилятор. Все, вот это вот все, даже с дренажа, потому что в дренаже оно все тянет и все выпускает вам через решетки. Вот такие вот. Здесь можно вот, я вообще не знаю, как это натяжение. Когда такой грязный кондиционер, э, ваш билл за электричество он будет в два раза больше. Если вам интересно, что это такое, это после Хурикейна после Хурикейна лежат кондиционеры. Это подрывало провода в всю сторону. Это на Sunny Islands. Поэтому берегите себя, берегите своих близких. Меняйте фильтра. А если вы уже опоздали, либо вы не знаете... Вот, кстати, это кто-то сам чистил кондиционер пытался тоже. Полностью замятый в амелии. Вот это очень... Очень неправильно, когда кто-то пытается сам помыть кондиционер, и вы замяли, вот вы видите, вот так ламели, все, их в это нужно чтобы исправить вот это все, дополнительно потратить еще полтора часа времени, чтобы их поравнять. Это все делается, это все время и это деньги. Поэтому берегите себя. Это вот кондиционер столько грязи. Вот с этого. Вот так люди жили. Это объект находится в Кендалл. В доме как минимум за 600 тысяч долларов. Живут вроде бы хорошие люди. Вроде бы фильтр меняли. Но до них люди жили совсем другие. И вот они нас вызвали, говорят, мы недовольны работой кондиционеров. Вот что, что там было. Вот он кажется грязный, ну, просветы есть. Это не, это они, оно уже все не работает, он забит, его нужно менять. Менять, говорю, мыть а здесь это поддон. Он будет забивать ваш дренаж почти всегда. Здесь можно показывать очень много всего. Я вам в общем покажу сейчас, вот пролистаю, что интересно. Опять эти краны. Очень, очень проблемные объекты, когда люди живут. И это, с этого крана оно по чуть-чуть скапает, плесени не избежать. Поэтому фильтр кто не знает, фильтр выглядит вот так. так фильтр выглядит. так выглядит грязный фильтр. Когда вам лень, или вы забыли, или вы не знали. так выглядит грязный кондиционер. Вот. Вот хорошо видно, вот эта часть она стоит в поддоне. А с поддона уже идет в дренаж. Вода тот слайм, это все. Поэтому берегите себя. Все. Всем всего хорошего. Если кому-то понадобится наш сервис, звоните. А также рекомендую ставить ультрафиолетовые лампы. Очень полезно. Также смотрите видео на нашей страничке есть чем они полезны, убивают. Они убивают на самом деле все. Есть у меня заказчики, которые установили, которым я уже ездил через годы, эти лампы менял. Они ставятся на вес лампы на год, либо на два года. Их нужно менять. Все, всем пока.